версия, вернемся. Флэш. Флэш. Огонь взорвал. Эй. О. Найс. Там он сидит, там он сидит. Dah sini. Oh, dah sini. Haa, <laughs> main minda tu. 7-0 sekarang. Siapa? Lee Sin. Kalau Yi dia lah kau yang... Hola, moja mama. Ta fleża. Daj, ja. Ej, mama. Tam. Nie. Ogra inne, ogra to... nie. CD... CD... Da muzy. Uuu, dang. Skie de kilu! Nice, nice. Ada mana? Ada <laughs> mana? Midori. What did he think he could accomplish? Datang sini untuk apa? Wey, tak payah tu. Kau pun tak payahlah tu. Encourage dia tu. <laughs> Kau tak encourage dia tu. Dia tak mana. Okey, Eh. Hey. Oh, YOLO mau apa kah? Tak kena. Tak kena people still there? Dia nak dia nak dia nak Oh, dia nak Okay, dia nak ber. Semua lane selamat. Masih menanti ke? Pesan aku. I'm eh. eh. sorry, sorry. no, no, it was auto. It was auto, sorry. Okay. Dia nak Bye bye. Nice, diba? Nice. One abyss. Hey, hurry. Hey. Uh, oh. Wait, yo. Oh. Ya. Alamak. Dia datang balik. Okay, that was random. datang balik. <laughs> datang balik tak mati. Не, можно... <laughs> Видео. Oh, right. Um, Lagi dulu dengan Hello. tanah. Tadi aku tak you.